μου, το Συμβούλιο Φαντασμάτων δεν αστείευεται αυτή τη φορά. Σίγουρα. Α! Αν δεν βρω ένα τρόπο να σταματήσω αυτό το φεστιβάλ, θα με ξαποστείλουν στο ρεύμα των αποτυχημένων φαντασμάτων. Α, όχι, μην με σκοτώνει! Αυτό δεν θα συμβεί, αλλιώ να μην συλλαβήσω το όνομά μου. Τα, ζητάτε, δεν έχω χρόνο τώρα.